अल्लाम आज के दिन ये मैं आपको इन पेज और कोरल ड्रा के मतलब बताता हूँ क्योंकि कोरल ड्रा में जितने मैंने लेक्चर अभी तक देखे हैं ज़्यादातर वही हैं जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में लोगों को डालते हैं तो आज के दिन आपको मैं इन पेज और कोरल से सिर्फ कापी और paste no import no export just copy and paste InPage में टैक्स लिखेंगे और कोरल में जाके उसको पेस्ट करेंगे तो आप इंशाल्लाह देखिए ठीक है ये कैसे हम करते हैं इसको नाजरीन मैं टैक्स लिख रहा हूँ उर्दू में इसको मैं कुरन में पेस्ट करूँगा ठीक है जी ये सिर्फ कॉपी और पेज के थ्रू का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू नहीं होगा ये नाजरीन देखें ये टैक्स कोरल ड्राम में इंपोर्ट किया है ठीक है जी सिर्फ कापी और पेज के through no import no export ठीक है जी ये रिसाइज को हम कर सकते हैं कोरल में आके जिस तरह मर्जी आप इसको ग्रुप अनग्रुप करके जो मर्जी एडिटिंग कर ले आप अगर कोरल ड्रा के यूज़र हैं और कोरल ड्रा को जानते हैं तो इसमें दे के अनग्रुप करके तो जो मर्जी इसके साथ हम कर लें टेक्स्ट मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ ठीक है ये इन पर मैंने दोबारा मैंने टैक्स लेके आपको और मैं इसको दोबारा ले आके पेश कर रहा हूँ ठीक है ये सिर्फ कापी और पेज के थ्रू हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद ठीक है इससे पहले अल्लाह एक है सिर्फ उसी की इबादत कर वो मैं पहले लाया हूँ अब ये मैं लेकर आया हूँ ठीक है अब इसको अनग्रुप किया अनग्रुप करने के बाद इसको एडिट कर रहे हैं हम ठीक है जिस तरह चाहे आप इसको कलर कर सकते हैं अब इसको मैंने अनग्रुप कर लिया इसको मैं अलग अलग कलर दे रहा हूँ पाकिस्तान को अलग दे दिए जिंदाबाद को अलग अलग कलर ठीक है अब जिस तरह हम चाहे इसको जो ना एडिट कर सकते हैं कोरल में जैसे ही होते हैं सॉफ्टवेयर का सिंगल एडिटी के साथ जिस तरह भी हम उसकी चेंजिंग कर सकते वो तमाम चेंजिंग हम इसके ऊपर हम कर सकते हैं इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कोरल ड्रा को आपने पहले ओपन नहीं करना इन पेज में पहले आपने टेक्स्ट लिखना है उसके बाद कोरल ड्रा ओपन करके फिर उसमें पेस्ट करना है अगर आपने कोरल ड्रा पहले से ओपन किया तो फिर वो सही तरीके से टेक्स्ट पे वो नहीं आएगा इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है अब इसको ये मैंने खाली कर दिया सिर्फ आउटर लाइन इसकी लगाएंगे आप भी इसकी प्रैक्टिस करें सेम इसी तरह ही तो इन आप भी ये कर सकते हैं ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि उर्दू की डिज़ाइनिंग के लिए इन पेज और कोरल ड्रा का आना इनके ज़रूरी है और फिर इनको यूज़ कैसे करना है कि आपने कोरल ड्रा को बाद में ओपन रहे है और इन पेज में अपने उर्दू का जितना भी आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वो पहले लिख दें लिखने के बाद उसके बाद कोरल ड्रा ओपन करके तो अपने टेक्स्ट को आपने ओपन करना है ठीक है अब ये इसकी एडिटिंग आपके सामने हो रही है उसको आप और से देखिए की इबादत करो ठीक है अब ये मैंने इस टैक्स की एडिटिंग कर ली ठीक है ये बॉर्डर इसके आउटर लाइन मैंने लगा दी और अंदर से इसको उसने वाइट कलर दिया है अनफिल कर दिया इसको ताकि खाली रहे ये इसको हम बॉक्स लगा के ठीक है उसको बॉक्स को कलर करके फिर उस बॉक्स को सेंड टू बैक करके तो इस टेक्स्ट को भी सामने ला सकते हैं ठीक है तो ये बॉक्स का कलर उसको मैंने सेंड टू बैक कर लिया है और टेक्स्ट फ्रंट पे आ गया इसी तरह पाकिस्तान को भी हम कर सकते हैं ये नीचे वाला टैक्स जो पाकिस्तान जिंदाबाद का लिखा हुआ है ये इलेप्स लगाया है ठीक है जी और इलेप्स को आप कलर देंगे और इसी कलर को भी सेंड टू बैक कर देते हैं ठीक है अब ये पा, पाकिस्तान का जो शुरू का है वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो कलर सेम है इस इस वजह से वो नहीं आ रहा है इस इसका कलर हम चेंज करेंगे फिर वो आएगा ठीक है अब वो दूसरा कलर सेम है इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे ठीक है अब पूरा नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसके साथ कोई कलर मैच नहीं कर रहा है साइड पे कर रहा हूँ टैक्स के ऊपर मज़ीद जो है हम क्या कुछ कर सकते हैं देखिए आप इसको दोबारा ग्रुप करेंगे कंट्रोल जी से इसको ग्रुप किया ठीक है अब इस टैक्स कापी करेंगे ये ऊपर की तरफ मैंने इसको कापी कर लिया ठीक है ऊपर कापी करने के बाद इसको मैं कर, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया ठीक है अब इसको मैं ये थ्री स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं इसको किसी और शेप में करना चाहे तो उसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है इसको three D Nice with vinegar.